¿Qué hay? ¿Cómo andan? El día de hoy llegó un disco que estaba esperando desde hace mucho. Es de una agrupación que se llama Co. Son tres DJs, de los cuales pues se desconoce su, su cara, su rostro, pero son de diferentes nacionalidades, de China, Alemania. Y pues acaba de llegar el disco, pero este es el disco de larga duración. Este ya trae más canciones y es su primer LP. Miren, pues de hecho aquí está pues la información, ah, un código de descarga. <laughs> pero vamos a proceder a abrirlo. Como tal no creo que sea un unboxing, no viene en una caja, pero sí viene en su laminado, ¿no? Vamos a ver. Como tal este álbum se llama Internet y pues el primer EP, de hecho es un EP doble, yo lo tengo aquí, igual el asunto de estos discos es que tardaron en llegar demasiado, llegan alrededor de tres meses porque vienen del otro lado del mundo. Yo vivo acá en México, pero sí tardan demasiado. El disco está increíble, la verdad. Igual la banda como tal, sus videos son muy, muy, muy, muy chingones. De hecho, atrás está su video. Pero ver el disco así en físico es otro... Otra experiencia, de hecho. De hecho el arte de atrás está igual que el anterior disco. De hecho, este es el primer LP. Ahorita les muestro el primer EP. Y pues también está bien chingón este. Este es el primer EP que se llama Dinero de Shanghai, Shanghai Money. Y la agrupación se llama COW, C-O-W, bueno, c Y este es igual, la otra contraportada del EP. Este es homónimo, COW, COW. O sea, son dos EPs cada lado. Pero, bueno, como tal sería una review, reseña, una reseña de este, un review, un unboxing. Pero no he abierto el disco, de hecho ni sé qué traiga adentro, si un póster o el arte como sea. Pero vamos a checarlo. Y pues yo supongo que voy a quitar todo el plástico porque se puede abrir De hecho la banda tiene videos bien locos. Ahorita están en el fondo reproduciéndose. Vamos a checar. Como tal ellos tocan trap, pero sí está muy futurista. O sea, no es como el trap tradicional así, trap latino, tipo reggaeton No, es un trap muy... de vaporwave, future funk, este, Future Bass más que nada. Future Funk no tanto, es más Future Bass. Y a veces suena como, un poco como a Juke o a Uka Grime, pero sí está muy, muy, muy chido. No. He llegado a poner el disco luego en fiestas y si preguntan quién es la banda. De hecho, en el primer disco, los, una reseña los comparan con Flying Lotus. Y de hecho, a ver, pues nada, no tiene nada que nada del otro mundo el arte. De hecho se llama Internet el disco. Vienen como unos códigos 404 así. Son los típicos códigos como Dreamweaver, el programa. Y vienen todas las rolas. La de, bueno, la primera de Internet. Que no se logre ver. Hay una muy chida que se llama Candy. Es... ¿Dónde estás? Supongo que este es el primer lado, el uno. Cringe Lord, igual. Aquí está. Pues la disquera se llama Compose Record y creo que acá tiene ya otro. Igual tiene un código QR. Es otro colectivo, yo creo. Realmente ni sé sus nombres de los integrantes. Deben de venir acá. Pero Está muy chingón porque dice título, code, internet, el link, eh, fonts, Google. Es como el HTML y cuando le pones inspeccionar a un archivo de YouTube o un archivo de Bandcamp y te da toda la información como para descargar la rola ilegal. <laughs> Se puede ver. Es como un homenaje al internet, yo siento, y es todo este rollo del Vaporwave. Yo soy sincero, yo no sé cómo conocí esta banda, pero creo que lo fue por otra banda que se llama Paz Last System, que igual andan en su misma onda, que es como Vaporwave, con Future Bass, con Trap y con toques de anime. Y de hecho, pues no sé, llegó por el algoritmo y cuando busqué su disco fue un rollo encontrarlo en Bandcamp porque estaba saturado, estaba agotado. Y lejos de eso era más como pides el disco y te tarda en llegar y no sabes ¿quién te lo va a mandar? ¿Qué mensajería? Si está FETA, FedEx, DHL, UPS, en fin. Eh, creo que salía más caro el envío que el disco propio. Salía como en mil pesos el disco nada más con todo y envío. En este caso lo compré en Mixup y sí me dijeron, va a tardar, va a tardar mucho. Es más, no creo que ni llegue el disco. Vamos a checar qué trae adentro el disco. No creo que no trae nada de arte acá. Yo pensaba que sí iba a tener un arte aquí. En este lado nada. De hecho, o sea, no le piden nada al disco. El anterior disco trajo un póster, pero el sticker está muy chingón. De hecho, la, portada de las cuatro chicas, o sea, sí se ve bien chido. O sea, se ve muy estético, muy colorido. Como que sí le da una imagen a cada rola. Y más que nada por la, la teoría del color. O sea, usan el color y las rolas son iguales. De hecho, la rola está chida, la de Candy. Es un trap, pero solo instrumental. Y está bien chida, que viene siendo la portada rosa. Claro. Hay otra que se llama Brain que viene creo que en este lado, el rojo. De hecho, este disco tiene como dos años que ya lo había escuchado en Bandcamp y lo bajé. Obviamente lo bajas de Bandcamp ilegalmente. Creo que todos hacen eso. Pero ya tener el disco como tal es como consagrar que apoyas a la banda o al proyecto. Dios, está súper duro para sacar esto. Tiene mucho electricidad. Ya, se pegó pues nada, no es un disco que fuera tan diferente como el otro, como el primero. Solo es un disco de larga duración en donde pues ya vienen las canciones de ellos. Está bien chido porque cada portada tiene un nombre. Esta es la de Love, o sea, este lado, que vendría siendo esta portada. Esta portada se llama Drugs. Lo que sí me late también de esta banda es que rapean en japonés. Quiero pensar que es en japonés. O en coreana. Y todos sus videos son muy visuales. De hecho, estoy poniendo los videos de la banda. Pero estos son del disco anterior, del EP, del primer EP, del de Shanghai Money. Que es este. Que también este es un discazo. Digo, creo que es uno de esos proyectos de música electrónica contemporáneo. Demasiado underground. Que sí uno tiene que escuchar o conocer. Y pues la verdad sí, yo ya quería los discos, los quería más que nada para ponerlos en las fiestas. Y lejos de eso, eh, empiezas a ver otros artistas que hacen featurings con ellos, como un, uno que se llama Dexter, otro que se llama Tani Matsieren y Kitsimius, que yo la verdad ni lo conocía, y Sola Plexus. De hecho vamos a hacer un zoom. Vamos a ver el otro lado. Como te, como te comento, son cuatro EPs, yo siento, que conforman el disco, que es el de Love, el de Drugs, el de Fury y el de Epic. Esas son cuatro realmente, son como cuatro facetas. Y realmente la última, o sea, lo que lo consagra es la última portada de Coke, que siempre es así como muy, muy su estilo, de ponen a la vaca y ponen así a una persona con su logo. Como acá. Y como acá. O sea, creo que tener estos dos viniles es algo muy, muy, muy, muy emocionante más que nada. Porque tanto el arte y cuando lo reproduces sí te vuela la cabeza. Si puedes ir a Bandcamp a buscar esta banda, o sea, te va a volar la cabeza. Se llaman Compose Records, la disquera donde pertenecen. Pero no trajo nada, es lo que me sorprende, que no trajo nada el disco. Ah, trajo un... Un código de descarga. Ah, sí, sí <laughs> trajo un código de descarga. Vamos como el de Divino Niño la otra vez igual, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Está bien chido. Haz la onda tener estos códigos de descarga. Porque cuando ya es como apoyar muy chido a la banda, tanto digital y físicamente. Ve los videos. Pues yo no tengo nada mucho que decir no tengo mucha información de la banda, pero solamente sé que sí son alemanes y chinos y, bueno, de Asia. Pero sí se nota como ese rollo como Vaporwave, Future Bass, Trap, como música avanzada demasiado chingona. Esto tiene una rola que se llama Cringe Lords y sí está muy chingona también. Pero pues en estos también, mira, de los que... Acá está, en, la parte de Fury trae la canción que te comento de Gun Brain, que está bien chingona que suena también ahí como a reggaetón, a dembow, como a mumbatón, pero con, con trap. Si te gusta el trap, el mumbatón, el, el future bass o el vaporwave o el anime, este disco o este proyecto te va, pues, te va a gustar, yo lo siento, yo siento que si te va a gustar. O simplemente si te gusta el trap, ya con eso. Y sí, debo de aceptar que todos los MCs o cantantes que conocía acá sí están muy, muy under, que yo no los conocía. Por ejemplo, Jacob from Earth, no sabía quién era. Ve, aquí trae Cringe Lord, pensé que eran el otro. Y este es el de Epic. me gusta mucho esta portada por la portada de la morra de la chamarra tornasol. O sea, está muy chingona. Vamos a verla. Esta no sé, es un discazo, la neta. Cuando te metes a su Bandcamp, ves las fotos y en alta definición es como de wow. O sea, es como algo muy visual como te impactan los colores. Y sí, cada color tiene que ver con las canciones. De hecho, son muy felices las canciones. Estas son más este distorsión, sí, como la de Gun Brain. Tienen el, suena mucho la TR-808 en estos, en este. Esto es más como Future Bass. Igual, esto viene siendo pues la escuela de, de todo este sonido pues yo no tengo nada que decir mucho. Ah, Away. De hecho, la canción de este lado, Away, está bien chingona. Pues nada, solamente creo que fue un unboxing o una hablar sobre un disco rápido. Y nada, pues escucha la banda, está bien chingona. Si te gusta el trap, pues, si te gusta conocer nuevas bandas, pues... Que ni siento que sea una banda, siento que es más como un grupo de productores musicales así y que salió algo chido pues sería todo por ahora. Ya trato de hacer un formato diferente en los videos de episodio Cero, pero pues yo soy Antonio y escucha esta banda. Y si puedes comprar el disco en Mixup, pues pídelo. <laughs> no es tan caro, pero vale la pena mucho, la verdad.